Mami Tono Connor, galit na galit ngayon kay Saina Harake matapos mabanggit ni Sainab sa kanyang live kagabi na trash daw o basura ang Toro family. After ito mapanood ni Mami Tony Fowler ay agad naman itong dumepensa at nag-live din para ipagtanggol ang kanyang Toro family. Mismo nagreklamo ka sa akin na sinigaw-sigawan kanya sa isang resort ang ina pinapahiya ka sa harap ng maraming tao. Yang mga nakapaligid sa'yo, Sainab, ingatan mo din. Ingatan mo din kung sino sinong mamandakong pag Wala o ano, sino bang, sino bang dapat pakitaan mo ng maganda. Eh, ito naman, advice lang naman to. Sa putang yun, hindi naman tinatanong ng Tony Fowler. It's a prank, tol. Hindi ako papayag na tatawagin mong trash ang pamilya ko. Sino mas trash ang ugali ngayon? Sino ba? So, yan na nga ang nangyari kagabi between Mami Tony Fowler and Sina Hara. Kung nagustuhan niyo po yung short video ko for today, please do like, share, and leave a comment down below and don't forget to subscribe to my channel. Thank you everyone and see you again on my next. Ito ako. At saka tigilan niyo ka. Ito ah. I don't wanna say anything Cause if I do, I might say the wrong words Oh no So keep my mouth shut and not listen Afraid I goodbye.